железяке далеко не улетишь На старой железяке далеко не уплывешь Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь Этот самый бинго, бинго, бинго, бинго Наука штука хитрая, мозги прокипятишь Наука штука крепкая, все зубы обдерешь Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки Вся жизнь твоя изменится